大家好，我是金老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来要跟大家分享的是四月二十九号到五月五号这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前呢，请大家务必在下方帮老师按下订阅、分享以及赞，这样子你才能够确保你周周都能够拥抱好运哦。 好，让我们来看一下这一周有特别要注意的日子有哪几天。首先，我们来看一下礼拜一，它是适合定赏安葬的日子，也就是如果我们今天有先人刚好要在当天去做入塔的动作，这一天是相当吉利的。礼拜二的部分逢到了是我们董公选药的日子，在这一天，如果说你有要特别去针对要入宅安香安床。 呃，我们讲的上梁、订盟、挂招牌匾儿等等的这一些，我们都可以特别的运用午时跟酉时这两个时辰去做，因为它是当周的不二好日，好不好？再来，我们来看一下，礼拜三逢到的是戊休照的日子，特别是针对如果你正好正在装修或者是装潢你的家庭家里，然后厨房的部分也有动工。 尽可能不要选择在礼拜三当天做安装或者是呃修我们这个炉子的部分，这样子才可以避免冲到家中长辈的健康啊，可能直接的会影响到，可能是针对心血管或者是肝的部分。好，另外我们要来看一下是礼拜四的部分，礼拜四逢到的是我们的麒麟日，当天也同时逢到了大头休日，所以一般来讲的话呢。 呃，即便是对男性挺吉祥的日子，但是呢，因为也逢到大偷休日，所以老师也不会建议是说当天去做祈福的动作了哦。我们可以呢，就另外再择一个好的日子前往就好了。礼拜五的部分逢到的是约式吉林，当天呢是金星走到了巽，太阳到了艮，太阴到了离，木星到了坤。 这一天呢是非常适合呢，将我们的一一些开运的商品，然后或者是说一些，呃风水的的那个商品呢做开光，哦，特别好的时辰呢是落到了丑时跟卯时，所以是说如果当天我们有要做开市啊、祈福啊、哈、开光，都很适合在当天做执行。OK，来我们来看一下礼拜六。 礼拜六呢，逢到是我们的正红杀日，所以是说，呃，如果你是女性，你有想要那个就是去户政事务所去做登记、结婚，啊，这一类的，尽可能不要安排在这一天啊，因为红纱日是女性务必一定要避开的日子。那红纱日。 老师也一般会建议大部分的集市少取，会是比较如意的。好，来，我们再来看一下礼拜天，礼拜天逢到的是雾探病，老师也是说，如果你刚好有亲友呢，好是在医院，然后我们想要就是去探访他们的，我们尽可能也就是缓一下，提前或者是延后，我对你会是比较好一点的。再来，我们来看一下当周的运势王是哪三个生肖。 首先呢，第三名是我们属牛的朋友，第二名是属老鼠的朋友，第一名是我们属狗的朋友。这三个生肖呢，如果说你周边有这三个生肖的朋友，不妨呢多多在他们身边打转一下，这样子呢，这一周你或许也可以沾到一点点的好运，好不好？不管呢是针对事业，或者是针对感情，啊，或者是。 财运的部分，老师都会建议这三个生肖朋友在这一周可以多积极一点，因为你会有比较大的收获跟突破。另外，我们再来看看这一个礼拜十二个生肖个别的运势要注意的又有哪些呢？首先，我们来看一下属老鼠的朋友，在这一周呢，真的是扭转局势了。 上一周呢，还在吊车尾的属老鼠的朋友，一直过得浑浑噩噩的。到了这一周，真的就是 <tsk> 情势看涨，所以呢，属老鼠的朋友务必好好把握你现在手上握的机会跟契机，不要白白的浪费了。那因为我们刚好也是逢到了月底跟月初在交接的时候，不妨呢好好的在这个时候呢追击，这样子你在下个月的时候。 五月份也会有不错的收成跟成绩的。再来，我们看一下，里这个第二个生肖是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这一周要注意的天数就是今天，也就是礼拜一。好，你那个属牛的朋友呢，务必要在这一周尽量的保持谦虚，这样才是一个能够让你稳当当的。 做好你本周的好运王第三名，知道吗？啊，因为呢，我们就是说，人在高处就容易招人嫉妒，所以是说，今天呢，你在这一周呢，可能做什么事情呢，真的都是无往不利的，但是就很容易招人红眼啦，小人可能也就会在旁边啊，煽风啊、点火啊，或是想要趁趁机会呢。 触发一点攻击，所以是说保持谦虚的态度，你才可以烧惹祸上身。这是老师在这一周要提醒你们的哦。好，属老虎的朋友要在这一周务必克制一下自己的牢骚。上一周属老虎的朋友其实是过得很很轻松的，但在这一周的时候呢，心情的起伏呢，可能是随着节气的一个改变。 慢慢的会有点容易，就是暴躁，或者是觉得烦闷、郁闷。这个，请你不要放太呃，觉得太难、太难过，或者是说觉得呃往心里走。因为呢，这是一个节气，你就当做是一个地气啊，或者是磁场上对你的一个牵引跟影响。克制你的牢骚，你的运势呢才能够呢饱饱的、满满的。 能依旧呢聚在自己的身上，要注意的天数呢也是礼拜一，啊。再来我们来看一下下一个生肖是我们属兔的朋友，属兔的朋友，老师会建议你在这一周要保持热度，不管上个礼拜你多积极的去拜访了哪些客人，或者是说上个礼拜你联络了哪些呃亲友，好。 那你不要让人家觉得你有，你好像是无事不登三宝殿。务必呢，就是你的人人际网络还是要维持那样的一个热度。那包括不管是跟亲人、跟恋人、跟情人，甚至是你追求的人啊，都务必要让人家觉得是说你是诚恳的，不是一时的。啊，属兔子的朋友呢，呃，要注意的天数在这一周是礼拜二。 接下来我们来看一下，下一个生肖是属龙的朋友。属龙的朋友，老师会建议你呢，在这一周务必要保持耐心。嗯，属龙的朋友其实他们一旦想要做什么，他们的冲劲呢跟爆发力是蛮十足的。但是呢，有的时候呢，看到了前没有顾到后，又或者是说你觉得会有别人帮你在做善后，那毕竟呢，以现在这种呃。 整整体的一个运作，不管是在工作上面，或者是说呃人际上面，很多时候已经不是走走个人的，很多可能都已经走到了微商的部分，又或者是呃他不再去打团体战，他走的是个人魅力。所以是说，你必须不管你在做什么，你都务必要保持一下耐心。好，要注意的天数是针对礼拜三跟礼拜天这两天。 啊，所以千千千万万要特别留意，就是你不要因为失去耐心，然后把你的表情整个展露无遗的在脸上，这样子会让别人觉得你是不诚恳的，那就很容易把原本已经要成交的或者是要到手的一些业绩啊，哈，都会飞了，好不好？OK，下一个生肖是我们鼠。 蛇的朋友，属蛇的朋友，在这一周务必要注意的是感情的部分喽。那特别要留意的是礼拜四，过多的花言巧语，在这一周都不适合。那包括如果说我们想要送礼物的部分，老师也会建议呢，就是往后延一下，因为在这个这个时间点呢，人对方可能不太会领情，就是会觉得。 你一定是做了什么，不然你为什么忽然要对我示好呢？所以属蛇的朋友在这一周，我们其实，呃，感情方面呢，哦，可以注意一下怎么样去跟对方互动。这个互动多一点呢，可能就是要走到人家心里面，你要让人家觉得你是真心的。所以不管你是跟同事之间感情上面，或者是跟家人的互动，都是一样的，好不好？ 好，我们再来看一下下一个生肖是我们属马的朋友。属马的朋友在这一周呢，务必要把握契机。那要特别留意的天数是本周五，所以是说你如果有什么要铺陈的东西，务必要在这一周的前面四天就铺陈好了，这样子你才能够到周末之前呢收成收尾。另外，我们再来看一下下一个生肖是我们属羊的朋友。 在这一周，你务必要学会怎么样转念转变。属羊的朋友呢，在这两周，应该是说，在这刚好在这四月份的下下旬呢，其实运势都相对的比较低一点。这一周要注意的天数分别有礼拜四、礼拜五跟礼拜六，你一定要学会怎么样化危机为转机。 呃，把你的负面的情绪呢宣泄掉，把它转念，每一个挑战当做是一个关卡，关关难过关关过，每关一旦过了，下一个状况就会更好。有这样的信念，你才能，因为你选择了相信，你才有可能迎接好的。这是老师要特别提醒属羊的朋友，不要气馁，因为接下来你会很好的。 另外，我们来看下一个生肖是属猴的朋友。属猴的朋友呢，在这一周呢，老师会建议你要把你的压力稍微的去做一下宣泄跟释放的动作。特别要注意的天数是礼拜天，那不妨呢可以到户外去踏踏青，哦，然后让自己看一下花花草草，远离这个喧闹的城市。 让你的心情呢，跟磁场稍微做一下转换，或许呢，你会觉得整个人呢舒坦很多，心情静了下来，也比较有助于你集中你的思考跟专注力。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友务必在这一周把握你的机遇喽。这个机遇不管是可能是遇到你的贵人，或者是遇到一个能够帮你牵线牵引好机会的人。 特别要留意的天数呢是礼拜二，那礼拜二的部分呢有没有可能遇到贵人呢？有可能啊，但是呢，他有没有可能这个礼拜这个是帮你牵引到不对的人？但是应该是说，我们要换个念头去想，即便我们在礼拜二这个天有有比较有可能是碰到不对的人，但是呢，他个不对的人的定义是在于他不是你现在适合用的人。 人脉，他可能是要留着日后的，所以是说我们都说嘛，呃，见一面还是可以的，因为呢，呃，见一面三分情嘛，所以是说这些人际人脉呢，我们可以保留着，以以后再用。那撇开礼礼拜二这一个日子呢，其他天数呢，你可以多多的去 social，去认识一些新的人。 你可能在这当中呢，会碰到一些对你不管是事业或者是业务上，哦，甚至是观念、精神上面，他可以给你一些新的启发或者是开发的人，好，那这样的话都是不错的。OK，好，我们再来看一下下一个星，这个是我们的属狗的朋友。哦，属狗的朋友在这一周真的是实现你的理想了。那属狗的朋友会觉得是说，我过去。 这一个月的努力终于没有白费，可能得到了人家的肯定啊，又或者是你的提案呢？咦，被人家认同了，那就是不错的哦。啊，所以老师会建议，就是属狗的朋友呢，也不要因为，诶，现在被认同了，然后就忘记了要为下一个月去做准备，务必呢还是要怎么样？呃，继续加把劲，运用你这一周的。 Number one 的好运势啊，一直让它持续到我们五月份。再来，我们来看一下最后一个生肖，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这一周真的是面面俱到的，呃，在各方面呢，你都会觉得是说有点八面玲珑的一个状况哦。大家对你来讲都会蛮示好的。那属猪的朋友这一周呢，也不妨呢，好好的运用这个时间呢，把 你想要，呃，完成的事项，或者是说你想要强化的流程，去好好的去做沟通，因为过去你都不太敢讲嘛，哦，那你在这一周呢，其实你就可以，呃，借力使力不费力，那达到这样的一个成效跟效果。好，再来，让我们来看一下这一周感情的胜利组是哪三个生肖哦。首先，第三名是属猴的朋友。 第二名是我们属鸡的朋友，那第一名呢是我们属猪的朋友。这三个生肖的朋友呢，在感情上、人际上都是蛮吃香的，所以不妨好好的在这个礼拜呢，扩展自己的人际，哦，在感情上面呢也是一样的，好好的经营你的感情。 以上是我们这一周的生肖运势，喜欢的朋友务必在下方帮老师按下订阅、跟赞，还有分享，这样子周周才能够拥抱好运。我是金英老师，我们下周再见喽！谢谢大家的收看。